साथ खड़ा है आप चालीस दिन भी आगे मैं चालीस दिन आपके साथ बैठा हूँ डेमोक्रेटिक तरीके से अगर ये अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो ये तो सामने वाले का मौका दे रहे हो सामने वाले को मौका दे रहे हो कि आपका प्रोटेस्ट खत्म कर दे सितम से टूट जाए